एक दिन प्रैक्टिस करते करते मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं तो ड्राइंग करती ही हूँ पर क्या मेरी फैमिली मेंबर्स भी कर पाएंगे तो चलो टेस्ट कर लेते हैं तो अभी हम मेरे भाई की ड्राइंग स्किल्स चेक करेंगे तो जो ड्राइंग हम बनाने वाले हैं हम दोनों बनाएंगे और फिर मैं पहले उसको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप बाद में वो बनाएगा और जो ड्राइंग मैं हम लोग बनाने वाले हैं वो है ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा so let's start Thank you. Thank you so much guys for watching the video till now और सबसे पहले thank you so much for hundred subscribers तो हंड्रेड सब्सक्राइबर्स तो हंड्रेड सब्सक्राइब लेको चले एक काम कर दो सौ रुपए दे और पचास रुपए खाट ओवर एक्टिंग के कंप्लीट होके क्रॉस भी हो चुके हैं चैनल पे उसके लिए बहुत बहुत बहुत थैंक यू और अभी आज के वीडियो का लाइक एम मेरा भाई रखेगा तो सब्सक्राइब हम लोग रखेंगे hundred and one likes okay और और सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर रखेंगे two fifty subscribers okay so hundred and one likes और 250 सब्सक्राइबर्स का एम मैंने भाई ने रखा है सो आई होप आप उसे कंप्लीट कर दोगे so thank you so much for watching thank you so much for watching till then peace out drawing हमने यहाँ पे रखा है लैपटॉप पे तो चलो अच्छा <laughs>